что? Совсем, что ли, простите? С ума сошли? Вы что? Совсем, что ли, простите? С ума сошли? вообще не чувствую.